Fala galera, beleza? Aqui é o Blipit 2, gente Tá mais um vídeo hoje, gente Eu criei no Discord Essa aqui é minha conta original, certo? E eu criei uma conta Que chama Felipe G2 Com o mesmo nome, né galera? Chama Felipe G2 também E tem como fazer isso Não é igual no Roblox que não dá e não é nada de hack, né, galera? E eu vou mostrar aqui pra vocês, vou atender aqui. Oi, Oi Felipe, Felipe G2. Tudo, Tudo bom? bom? Os dois, dois respondiam meu dois. Aqui eu fui G2. Ali, calma. Espera, espera, espera. Como, faz? Espera, espera. espera. Como, faz, isso, galera? Ah! ah. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? na galera, galera como, como, faz, faz isso? isso? A gente, a não, gente não sabe. Tá, tá. Beleza, Beleza eu vou sair, eu vou sair aqui, aqui do carro. E né, galera, eu vou Mo mostrar isso, galera, muito bem da hora, velho. Eu amo muita coisa. Né, galera, eu... foi bem da hora fazer isso, né, gente? Muito bom fazer isso. Eu amei muito fazer isso, né, galera? Se vocês gostam também, deixem nos comentários, né, galera? E, né, galera, eu vou se juntar a chamada aqui, né, gente? Do Felipe G2 também, né, velho? Olha aqui, ó, dá pra, dá pra desfazer de amizade, adicionar de novo. Aqui, mostra aqui, aceitar. desfazer rapidinho de novo, adicionar amigo. Aqui, ó, ignorar. Ah. Ah! Tá bom, né, galera? Beleza. É assim, né, galerinha? Muito, Muito da, da hora. hora. Olha, Olha, eu vou, sol... eu, vou sol... eu vou soltar, eu vou soltar os, dois, os dois, galera. Olha aqui. Olha aqui. Bum! Ah, eu fiz eu errado, fiz errado galera. galera. Bora. Bora. Aqui é é o Felipe, Felipe G2. E hoje. Aqui, galera, tamo de novo. Aqui, aqui ah, ó, ó, tipo, tipo os dois... dois... deixa, eu, deixa, eu, deixa eu tirar, um, aqui, um aqui, aqui. Beleza. Beleza. Né, né galera? É muito legal. legal. Muito top, top né, né, galera? Assim, ó, pronto. Aí eu vou... Acho que soltar esse, né, galera? Né, galera fica normal. Fica normal, né, né, galera? Né, né galera? Top. Top. Né, galera? Né, galera? É, é muito, é muito legal, legal, né, galera? Né, galera? Fica muito, fica legal. muito legal. Isso aqui, é Isso aqui é te... o Discord, o Discord assim, não, assim, é, não, é, muito seguro, seguro né, galera? Né, galera? Deixa eu só Deixa pausa. Só Aqui, ó, aqui, ó, rapidinho. Né, né, galera? Né, galera? O Discord, Discord não, é não é, é muito seguro, seguro, seguro né? né? Né, galera? O Discord não é muito seguro, né, galera? Sabe por quê? Porque ele deixa fazer dois nomes ao mesmo tempo. Isso é muito legal, né, galera? O que, que eu vou fazer, né, gente? Eu vou vir aqui, eu vou encontrar aqui, ó, o servidor do Felipe G2, né, galera? GG, meu servidor, vamos achar ele. GG serve. Ele chama GG serve? Ah, velho, nem ele tem, velho. Nossa, pô. Por isso que eu fico triste, velho. Nem meu servidor, velho tem aqui meu servidor para para né galera eu vou entrar no meu servidor com essa conta aí o aí os caras que tá lá no meu servidor assim meus amigos né velho eu vou eu vou eles vão falar what mais o Felipe tinha dois o Felipe tá usando hack velho fala isso aí velho ou eles vão falar é bug do Discord será eu não sei velho fala galera que eles vão falar mas beleza a minha aqui, velho. Ah, velho, acabei de saber, ó. Não precisa vir no YouTube não para pegar o server. A gente vem aqui, convidar pessoas. Vamos convidar o Felipe G2. Fui convidado. Oi, agora fui convidado. Eu vou juntar o GG Serve, ótimo. Olha. Olha, eu não vou, não, não vou seguir. Seguir, beleza. Eu não quero, velho. Eu quero só sair do Felipe GG. Vamos conectar aqui com o Felipe, que é o mesmo, né, galera? Ah, não. Eu acabei de entrar, né, galera? Que tristeza, eu acabei de entrar. Aqui é o Felipe G2, né, galera? Ah, galera, por que, velho? Eu não sou um administrador, entendi. Que, velho. Ah, ah velho. As punições. Ah, velho. E se eu fazer um negócio aqui no meu GG Service? Pera aí. Eu vou banir o Felipe, né, velho? Vamos banir ele, banir. Vamos ver, vamos ver aqui, ó. Vamos colocar um oi aqui. Ótimo. Eu bani ele, né, velho? Não apareceu nada quando eu sou banido do server. Eu pensei que aparecia, né, velho? Vamos juntar o GGSer? The user banned. Oi. Olá, meu. Vou dar um olá aqui pra ele. Ah, eu fui, banido. Por quê, né, galera? Porque eu fui banido. Beleza. Porque eu quis, né? <laughs> Beleza, mas eh, eu vou fazer o seguinte. Vim aqui nas configurações de server, serve. E aqui vamos desbanir, né, velho? Banimentos. Vamos banir ele porque ele é muito legal, né? E também quem, para quem quer saber porque eu bani esse Mushroom aqui que eu tinha adicionado no meu server, por que, velho? Ele fica, eu já saí do server dele, já tentei fazer tudo, mas ele me manda muita notificação, velho. Ele estraga meu Discord, velho. Eu tive que ban... Mas ele não estraga meu servidor. <sighs> Ele fica assim, toda hora mandando alguma coisa nada a ver, velho. É muito estranho. Eu bani do meu server de vez. Que ele não manda mais nada, né? <laughs> Beleza, agora vamos entrar aqui de novo. Ah, vamos entrar. Aqui é o Discord GG. Você sabia que Vamos se juntar ao GG Serve. Eu entrei ao GG Serve. Oi. Admin comandos. Olha. Aqui, ó. Eu posso entrar também, né? Tá bom. Pronto, vamos dar um, um cargo aqui pro Felipe. Vamos dar aqui, ó, Felipe G2. Esse cargo bom pra ele. É um dos melhores cargos. Tô zoando, não é não. Não é não, velho. É um cargo normal. Vamos colocar ele é um menino também. Que ele é um menino muito sapeco. Vamos colocar aqui, ó. Que ele é um... Vamos colocar, velho. Vamos colocar que ele é um inscrito do canal, né, velho? Vamos colocar também. Vamos colocar também que ele é um... Ba banana. Ele é um, ele é um bananinha comando. Que que é essas coisas que eu tô falando, velho? Vamos colocar que ele é um youtuber. Vamos colocar. Né, galera? Vamos colocar que ele é um youtuber. Se eu colocar que ele é um... um nossa, velho. Não, eu não vou colocar que ele é um owner. Porque owner é um cargo pra mim, né, velho? E se eu colocar nos outros... Vai dar alguma coisa, né, velho? escrito Felipe G2 é seu inscrito. Sendo que eu que sou Felipe G2. Eu sou tonto, velho. Tá bom. Vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ah, velho, cargos. Beleza. Vamos colocar aqui é um. Vamos colocar ele de inscrito. Mito. Bora. Aqui, ó. Vamos colocar aqui ele é um... Felipe G2 é seu moderador. <laughs> Ele vai ser o moderador do server. Eu gostei dele pra ser moderador. Ele vai ser também um banana, né, velho? Commander. E um banana ult. Beleza, velho. O Felipe G2 owner, o Felipe G2 moderador, velho. Tá. Tá bom. Tá. Tá. Aí, ó. Oi! Vamos dar um oi aqui. Beleza. Ah, eu não quero co compartilhar o porcaria. Né, Ligar. Foi. Ah, ah, ah, ah, ah. Vamos passar lá um do servo. Ah, eu entendi, velho. Já entendi. Vamos para. É, eu quero ir pra sala 1. Um. Oi, Oi, Felipe. Felipe G2. G2. Tudo muito legal, velho. Felipe, Felipe, todos todos inscritos. Que porcaria. Olha essa Alice. Eu queria tirar o carvalho. Tá bom, tá bom. Tá bom. Eu tô com todos, todos, os, todos os caras. Tô com todos, todos, os caras. Tô com todos os caras. Tô com todos os caras. É. Tô com todos. Foi muito, Foi muito bom te conhecer. E aí, eu, eu criei uma, uma conta com, com o mesmo nome da, da é, é mudar, mudar o, o emai. Não, não é, é hack, é, é só novo. This is Desconectar. Tchau. Que não permite, né, galera? Beleza. É só no Roblox que não permite, velho. Muito legal. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? É só no Roblox que não Ele já ficou estranho, velho. Véi, é outro Felipe G2. Aqui é eu. Oi, beleza? Esse aqui, ó, é outro Felipe. Nossa, galera. Olha aqui, ó. E se deixar aqui, ó, vem aqui, né, galera? Tá bom, tô nem aí. Eu vou... Eu vou meter... Como que eu tiro da sala 1, velho? Tira da sala 1, sai daqui, velho. Beleza. E se eu deixar o Felipe G2 de castigo, nego? Peraí, será que eu... Se... Né, galera, eu vou ter que fazer um teste, alguma coisa. Eu vou fazer um teste rapidinho. Tira isso aqui. Eu vou fazer um teste. Eu vou criar... Aqui, ó. Vem aqui, ó. Não, mensagens diretas não. Eu vou... Eu vou adicionar só o Felipe G2, que é da outra conta, né, galera? Só num grupo privado. Eu criei esse grupo, não deu certo? Espera. Ah, né, galera? Eu só queria fazer um negócio, velho. Ah, espera que eu faço isso aqui é só adicionar o Felipe G2, né? Espera. É não dá pra fazer só um grupo com o Felipe, não, velho. Ah, já sei o que eu posso fazer, né, galera? Eu vou fazer um grupo fazer um grupo com onde, né, velho? João. Eu vou criar um grupo junto com ele, mas aí, ó, eu vou expulsar ele do grupo, né, velho? E aqui eu vou transferir a posse do grupo Pro Felipe G2, né, velho? Tornar dono do grupo. Sim, transferir posse. Agora sim, né, galera? Aqui, ó. Aqui, ó. Mas ele não é mais o dono, né, galera? Agora eu sou o dono. galera, me devolveu a posse, né, velho? Tornar dono do grupo, né, velho? Né, galera, dá pra devolver a posse, né, velho? muito da hora que dá pra devolver a posse, né, gente? Né, galera, eu vou tá excluindo esse grupo Peraí, deixa eu ver rapidinho. Vamos ver se dá, dá oi. Meu coisa. Né, galera? Eu vou estar tá banindo esse, esse outro Felipe G2 porque eu vou eu vou criar criar outro grupo, né, galera? Por isso era. Não, não vou criar outro, eu vou tirar tirar aqui. Ele tá aqui. Eu eu que saí do grupo, espera. Aí ele que saiu, né, galera? <laughs> fricção, né, galera? Top. Top, né, galera? Deixa eu ver se tá igualzinho, tá igualzinho, né, galera? Então, galera, eu vou ter que... Eu vou remover esse grupo, espera aí. Eu vou remover, mas eu tenho que saber como remove, velho. Ah, tá bom. É só eu aqui, ó, sair do grupo. Vamos sair. Tá bom. Sair sem avisar os outros membros, né, galera? <laughs> então, galera, ah, foi um desses vídeos, né, galera? Espero que vocês gostem, né, galera? Foi muito legal. Queria... Ah, né, velho? Mas vocês criem, mas to... não coloquem o mesmo e-mail. Se vocês colocar o mesmo e-mail, não dá certo. Eu inventei um e-mail nada a ver lá na hora. Eu fiz um e-mail nada a ver. Eu criei um e-mail nada a ver, né, galera? É... Então, galera. Galera, tchau. Tchau.